のんき連の東京支部として誕生いたしました日々精進を重ねた10年連ン数も増え大きく成長いたしました軽快な鳴り物に合わせキレよくそして時にはしなやかに表現をする踊り子たち基本を大切に真摯に阿波踊りと向き合ってきた新のんき連の皆様は衣装に描かれた花火のように大きな花を咲かせます 血の切れの皆様も毎年夏の阿波踊りそしてこの秋のお祭りと続けてご登場をいただいております毎年多くのあと大人数でねあの祭りを盛り上げてくださっていらっしゃいます東京新郎記念の皆様です皆様ご準備大丈夫でしょうかそれでは本部会場の首踊り会場取りを務めていただきます東京新郎記念の皆様ですどうぞ いる東京新南記念の皆様でしたどうもありがとうございましたさて会場内の皆様には2会場に分かれて阿波踊りの組踊りという踊り演舞をご覧いただきましたがこれよりはこの